Kingdom Hearts. Io mi ispiro sempre a lui quando vado in palestra. Dead or Alive eh, ti piace? Sì, molto. Qual è il tuo gioco preferito di sempre? Oggi Seba va al Book Off per guardare un po' di retro gaming e altro per un tuffone mega galattico dei videogiochi retro e un po' di sano nerdismo che non fa mai male. Ciao a tutti, benvenuti su un altro video di Sebastiano Serafini, yay in Giappone Siamo nella stazione di Otsuka che sembra di essere in un film con Rodolfo che oggi yeah. ci farà eh. vedere un negozio di videogiochi perché eh, non posso andarmene a eh, tornarmene in Italia senza aver visto un negozio di videogiochi almeno yeah. farvelo vedere che però è di là è lì praticamente dove c'è il Kyoten Shima Pacinco, dove c'è il Pacinco in angolo praticamente, dove c'è Book Off, vedi, andiamo a fare un giro lì, a vedere com'è il posto, speriamo di trovare qualcosa di grande. Adesso la zona non l'ho rifatta, è più bella. Eccolo qui, il Book Off! Eh, ancora l'Xbox, la PlayStation 4 a 2000 yen. No, no, no è sconto di 2000 magari. yen. Guardate quanti giochi. Troviamo un gioco che ho giocato. Hanno anche tanti vecchi libri, eh, comunque. Non posso parlare troppo forte perché, guardate, questo è Kenshiro. E non sapevo che c'era il videogioco. Sì, no, però non è quello bello. Non è quello bello. Allora, io sono un fan, come tutti sapete. Eccolo qui, quello bellissimo. Qual Arcade. è? Gira dietro. Vediamo. Guarda che bello che è. Fatto dagli stessi di Guilty Gear e di, mm. e di altri giochi. E fatto che dalla sigla, bellissimo. Io mi ispiro sempre a lui quando vado in palestra nostra Jojo, io guardavo l'anime Questo io me lo ricordo questo gioco Però questa versione qua vale poco immagino, no? Sì, sì, no, non vale tanto ecco, Infatti io Silent Hill 2 A chi piace Silent Hill? Scrivetemelo nei commenti Ci ho giocato questa però la versione Gamecube E anche questo ci ho giocato la versione Gamecube Però non mi è piaciuto eh, Beh, perché era più bello su Play Eh, infatti Dovete sapere che questi book ci sono un po' in tutte le stazioni Però ogni stazione c'ha le cose diverse Io sto alla ricerca di Project Zero versione eh, Xbox Che non c'è ovviamente ma, ma, ma sapevo che non c'era Kingdom Hearts questo valerà poco però. Un euro? Vedete quanto costa? Tipo anche 100 euro questo Così l'anno scorso costava 3.000 yen ora Vedete? 5.000. Che veramente dovete sbrigarvi a comprarle queste retro green Perché una volta che finiscono Ora Resident Evil 2 guardate costa 10 esatto. euro vabbè. Parasite Evil 2 io lo voglio Questo lo voglio questo comprare guarda, vedrai. No, Costa 5, poco 4, il 2 eh. Io mi sembra che ho l'1 però non ho il 2 Tekken vedi qua è Jojo è Tekken Oh te che bello ma... C'è Gran Turismo Dragon Quest Voi l'avete giocato Mario Party 10 è il più brutto di tutti Tu l'hai giocato Mario Party sì, 10 sì, è brutto tantissimo sta cosa di... è noioso Io sono un mega fan di Splatoon Che a Narita l'altro giorno ha fatto anche la gaccia Mi sono preso Questo forse è uno dei più brutti dei Fatal Frame Però è sempre bello No però mi è piaciuto anche questo eh Che il 4 era talmente bello che il 5 Primo Metal Gear Sì costa un cazzo costa un cazzo no, Si può dire parolacce? No Costa poco. costa poco. Esatto. Io ancora non ce l'ho la Switch, però Splatoon 2 è il gioco che vorrei forse più giocare della Switch assieme a Mario Odyssey. Quando comprate i giochi, Lui... se il giochino ha la fascettina, sì. che si chiama Spine Card in giapponese si dice Obi, sì. il valore può anche raddoppiare del gioco. Capito? Quindi se, esatto. avete tenuto Perché questa, io di esatto. solito queste le mettevo sempre dentro, esatto, dentro, il videogioco, esatto. quindi ho tenute tutte. Quindi tu devi sempre guardare da qui se magari l'hanno infilate dentro, qualche volta le trovi. E eh. vale molto di più il gioco. Eh, vedi. Mamma mia, infatti l'ho sempre tenuto, io tenevo anche lo scontrino quattrino eh addirittura. Sì, esatto, per questo mi torno no, però quello va, vale tantissimo. Eh, non lo so perché. Valore, Eh, non lo so perché, però l'ho sempre tenuto. Street Fighter 2 del Game Boy. Questo te lo compri? No. No, però. <laughs> non colleziono Game Boy. Qual è il tuo gioco preferito di sempre? Tekken. Tekken? Per Davvero? Tekken quale? Tekken Tag? No, il il 7. Il 7. Eh, no, no. molta gente non piace. A me il mio preferito. Questo è bellissimo. Davvero. Ma a te piacciono? Ma perché non lo so che a me. Il picchiaduro mi piace. Il picchiaduro mi stanno un po'. È sempre una sfida contro una persona, capito? Mm, è sempre mm, sfidare okay. uno a migliorarsi. Invece a me. No, il picchiaduro no, no, perché mi sembrano. Cioè, mi piacevano di più quando ero più piccolo. Invece adesso e sono. Vedi, questo adesso è Gizauer, eh. che è il cattivo di, di Real Bout. Sì. Fury. L'hanno aggiunto adesso in Tekken 7. Che, che non c'entra niente. No, la gente sa. Non potevano aggiungere tipo Yuriko Tiger per dire. Beh, la posta di Lucky Chloe. Eh, infatti, potevano chiamarla. Potevano chiamare anche me, potevano mettermi nel. Beh, ma scusa, Beh, però per mettere lui. Infatti, c'è il personaggio che si chiama Claudio. Sì, Serafino. Esatto, infatti. Esatto, ho detto, ma perché non prendono te? Ma infatti era molto più bello e molto più interessante. Era. Ah no, ma il personaggio non mi assomiglia a niente. Ah, potevano... No, per niente, io prendevano te come figura. Eh, だって non c'era nessun italiano era più bello あらだなんか行けなくなったらセバがキャラ出たらいいと思いますおすすめする Twitter かインスタで連絡してください待ってます Desteki Nagemitsuma, arigato gozaimasu Parodius Eh, non Sparo lo conosco tutto. Tipo è una parodia dei personaggi della Konami Ah, eh, ma infatti li ho visti questi Sempre questo tipo, vedi la medusa, sarebbe la medusa di Castlevania. Ah, che figo Se non spara tutto è una... Eh, e, tipo, ma ti ricordi che una volta l'avevano fatto anche quei personaggi di, tech, di, di, di, Final Fantasy, un gioco di lotta? Stargaze? Sì, che c'erano sia quelli di Final sì. Fantasy che quelli di di un altro gioco adesso mi ricordo. Non mi ricordo. Però capite quale, c'era anche Cloud, stra, eh, Sì, c'era Cloud, c'era Tifa, sì, era sì. bellissimo quel gioco. Quello della Play 1. Ce l'ho, eh, ce l'ho, eh. Sergate si chiamava. Eh, era bellissimo. Sì, Ma poi l'hanno fatto un'altra versione, vero? Io comunque vorrei veramente giocare a questo. Oh, guarda che c'è un Final Fantasy, qua c'è Final Fantasy 6. Eh, guarda che c'è anche il Final Fantasy, ma costa pochissimo, eh. Ma invece la versione europea costa di più. Un altro Biohazard. Vedi? C'è la fascetta, c'è Vedi, c'è la fascetta, c'è dentro. E loro non lo sanno. Io questo è un buon prezzo, questo solo prendo. E eh, vedi, che la gente, vedete, lui che è un esperto sta, sta cosa della esatto, fascetta. vale di più e me lo tengo per collezione, eh. eh sì. non, non, me lo vendi. Che e... gioco è, scusa? È eh, World Heroes 2. Questo è stato il primo horror, sì, sì, prima esatto. ancora di... Non l'ho mai giocato, è però ho visto... Bello, eh? No, che c'è il tipo che viene in giro con, no, no, con le forbici, no? No, quello è Hunting Ground. No, con le forbici, no, è il Clock Tower. Ah, hai ragione, si è Clock Tower. No, Hunting Ground ci ho giocato, che c'è la tipa col cane. Esatto. E poi c'è sta cattiva che è un robot. Ve l'ho già spoilerato. mi sa che tu conosci anche il Rule of Rose. Non l'ho mai giocato, però lo conosco. Eccolo, eh, non ce l'ho. Non ce l'ho, che è quello quello delle ragazze in esatto. collegio. Sì, sì, no, però Clock Tower è una cosa che ho visto soltanto su un giornale che ne parlavano. Però... Mi ispirava tantissimo, esatto. però non l'ho mai giocato, però sembrava divertente. A parte Tekken, altri giochi che ti ah, piacciono? Ah, Resident Evil, a chi è che non piace? Biohazard è stupendo. Più di, più di Silent Hill? Eh sì, perché mio fratello giocava a Silent Hill. Ma io preferisco Silent Hill, però il mio eh, preferito rimane Project ti ricordi, Zero. la prima volta che entri nella casa è stata una cosa Io il, pr il mio primo gioco horror è stato Project Zero. Okay. Poi l'unico che l'ha superato, sì. secondo me, è Siren. Siren 1 e 2. Più l'1 che il 2 super famoso eh ma era bellissimo, era difficilissimo A me piaceva la difficoltà nei giochi Questo sì l'ho giocato e finito Non lo so, mi è piaciuto però non mi eh, ha fatto innamorare Diciamo che rispetto ad altri giochi Vediamo che cos'altro hanno per la... Oh Kirby non, lo, non ce l'ho Scrivetemi nei commenti qual è il vostro gioco preferito tra questi che avete visto Oh! Chocobo Dungeon L'hai giocato? No Questo deve essere interessante Andiamo a vedere i giochi della Play 2 se ti va bene Ci spostiamo di nuovo nella sezione PlayStation 2 Però è un po' noiosa la sezione PlayStation 2 Dead or Alive ti piace? Sì molto Questo gioco è bellissimo Però avevo giocato anche al remake per la Play 3 Non mi è piaciuto 3. Cioè, così tanto Cavolo, dice che qua la gente non li compra sia perché non sono stati tradotti E poi perché non sono conosciuti chi, chi c'è cioè, Infatti come fai a giocare a un gioco sentimentale così? testuale per esempio Giochi che in Giappone vanno ma in Italia no eh, Però di zero avere solo questo No Hunting Ground Perché io praticamente tornato in Italia Sono andato in questa vecchia casa proprio nella mia regione di mia nonna Ho detto voglio giocare a tutti i giochi vecchi Quindi ho preso Hunting Ground, Siren Però quello che mi, che mi ha attirato di più è stato Project Zero Infatti poi per quello che sono tornato in mi sono comprato tutti i giochi Ha giocato al 4, al 5 E Hunting Ground eh. non mi è piaciuto invece No Mi è piaciuto è quando ci avevo giocato a suo, a suo, tempo mi era piaciuto Però era troppo statico, lei si muoveva in modo strano eh, Stessa so. cosa per Resident Evil, non mi piaceva La nostra generazione compra retro gaming Cosa sì. fa? Vede che la grafica è 2D Quindi eh. la grafica 2D non invecchia mai male Eh sì E per questo che la gente ci rigioca più volentieri Pugno Kun, vedi? Mm. È un picchiaduro che chiaramente non è bello, però se lo ricordavi bruttino ai tempi rimane bruttino ancora, ma la gente ci gioca. Guarda, tu si qua nessuno si comprerà mai tutta questa valangata di robi. No. Però guardate c'è la fila eh, quando escono i novità, ci sono anche i poster. eh. comprano per le limited edition, quello sì. Solo mm. per lo scatto di noi col pupazzino. Uh mhm. -huh. Vabbè fammi vedere cosa abbiamo comprato War Heroes 2 e poi Final, Final Fantasy 7 Adesso andiamo a comprare Spero che questo video tour vi sia piaciuto Se vi piacciono questi video magari farò un altro video in un altro book off altro... Magari vado addirittura a Kihabara a comprare altri giochi E noi ci vediamo domani con un altro video sempre alle 2 di pomeriggio Ciao 続けあなたな